Хай! Тебя приветствует Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов, Metalhead. Начинаем следующую очередную серию Metal TV. Каждую среду, каждое воскресенье смотри на моем канале новую серию с видеообзорами виниловых пластинок, кассет, аудиодисков, мерча, футболок, короче, ну, короче, всего. Банданов – <coughs> так, сегодня мы будем слушать авторский мой проект, созданный в 99 году. Второй альбом. Второй альбом 2001 года «Патогенный эгоизм». Проект Торна Парк. В 99 году он был мной организован. Вот. Вот оформление, копия номер 13. Вот, ну такое простое оформление. Да да. да. О, это тема классная. Да, офигенная. Я уже забыл, как она называется. А, смерть, который напал, да, точно. Вот тексты. Вот, ну, это такая against suicide, против самоубийств. Развитию человека мешают две беды – незнание и невежество, да. Такой концептуальный альбомчик против алко алкоголиков, наркоманов. Нет наркоманам, нет алкоголикам. слушай, наслаждайся музычкой. Записан с диска, понятное дело, с матрицы. Да я сам писал на вот этом аппарате. Тут диски, ставил, ставил, ставятся диски и пишется. Этот альбом также есть на моем канале в формате Full Range для ознакомления. Ну, в качестве, понятное дело, для ознакомления. На моем канале все для ознакомления, в качестве, конечно, специально записано так, чтобы нищеброды не скачивали и пиратством не занимались. Вот. Ну, в принципе, нищебродам и такого качества хватит. Ну, некоторые, конечно, альбомы более культовые, я делаю из них промки и помечаю их своей речью в записях. 最近はまあフィギュアも подписывайтесь на мой канал, будь в курсе. Каждую среду, каждое воскресенье выходит новая серия Metal TV с новым видеообзором. Слушай. Кстати, на эту тему это «Атамадал некротизм», часть вторая, уже записан вокал родослов. Текст я придумали мы уже, ну я придумал текст, он их на английском языке. Вот. А, текст был там на английском языке, что я говорю, да. Доработаны, осталось свести, и все окей будет. И сдать по-моему. По-моему, я его еще не издавал. Не издавал вокалом эту песню. И патология с этого альбома тоже уже есть. Текст я придумал, тоже на английском языке. Это слово записал партию скримов. Уже есть. Миньончик, можно сказать. Миньон будет называться Mental Pathology. Да, как раз <laughs> по названиям песен, можно сказать, которые там будут. Все, подписывайся на мой канал, подписывайся на этот плейлист. Смотри каждую среду, каждое воскресенье новую серию. Покупай кассеты у меня с автографом продам. Все, пока-пока.